Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara uh, Atau persiapan Sebelum reading data Tadi yang menggunakan Kitek Ini adalah interface untuk baca Dimana kita gini ada beberapa connector Uh, nah, dia ada this is all oh, boot mode sorry boot mode ada BDM and G tag nah, dia G tag ini bisa langsung ke uh, connector si um, ECU dan juga G tag um, pengertian dari GTEK gitu atau uh, panjangan dari Joint Test Action Group. Nah, GTEK ini adalah standar pabrik yang mana ketika mereka membuat itu harus bisa ngetes atau simulasi work or not. That's for GTEK. Um, nah, nah di sini ada boot mode. Biasanya boot mode itu eh, langsung langsung ke prime BDM ini, prime BDM nah, prime BDM ini um, alat atau istilahnya untuk mengoneksi langsung dan di sini ada BDM prime connector biasanya di sini ada ujung-ujung konektor -ujung group di sini nah, tapi untuk Toyota sendiri biasanya dia menggunakan ada satu jumper um, di luar tadi pin group jadi um, kalau untuk detailnya mungkin bisa ikutin panduan dan di sini juga ada fleksibel yang langsung connect ke BDM um, interface ah, like this sorry dan dia bisa dilangsungkan di dikonekkan eh, bisa dilangsung connect ke CBDM connector intinya seperti ini kita masukkan ke sini dan kita bisa langsung masukkan ke connector ini <clears throat> oke okay. uh, dan di baliknya tadi ini ada 12 volt atau konektor untuk 12 volt um, DC ada power supply dan di sini juga ada um, ada LED light oh, dia ada buat uh, eh, LED untuk on ada juga dia buat reading data sama writing ini berbeda dan juga ini ada um, kabel USB yang akan kita konekkan ke komputer Oke, okay, let's start it. Nah, untuk BDM clamp sendiri ini sebenarnya sih bisa dilap atau bisa digunakan ini atau juga bisa menggunakan yang ini. Termasuk eh, tergantung kebutuhan. Dan BDM ini sendiri ini adalah BDM yang paling murah tapi bisa berfungsi karena yang bagus itu dia bisa up down dan juga ini ada sejenis ini di atasnya nah, biasanya dan itu juga banyak sih dijual di luar sana uh, yang bagus itu emang keluarannya si kitanya sendiri jadi kalau kita mau beli ya bagusnya kitek kita gitu. nah um, dan ini adalah um, power supply ini 12 volt 12 volt output 12 volt 2 ampere ada 2 ampere nah oke okay. nah biasanya tadi untuk BDM frame sendiri tadi ya umumnya si Toyota ya tadi sudah saya jelaskan ini oke okay. sebelum lanjut nah ini biasanya si computer sendiri itu butuh power supply so that's why dia uh, dari connector BDM and CTAG ini biasanya ada output untuk 12 volt 12 volt dan ada yang dia menggunakan 1 gram ada yang menggunakan uh, satu um, supply voltase 12 volt atau setrum dan juga ada juga yang menggunakan dua dua ground atau dua setrum nah, di sini sudah terdapat uh, spare jadi kita tinggal ngikutin perintah atau tutorial atau um, user manual yang ada di software tadi oke okay. dan ah mungkin alangkah baiknya saya buka si ecunya biar ah, bisa lihat sendiri ah, mana sih grup poinnya karena ah, sebenarnya si komputer sendiri karena ah, berbeda-beda perusahaan jadi bacanya pun juga berbeda-beda nah yang sebelumnya saya jelaskan tadi saya akan <clears throat> memberikan tutorial tentang bagaimana cara si baca kamera untuk Toyota nah ini dia nih saya lagi buka oke nah ini inside the board this is the PCB made printed board nah ini di sini terdapat joint um, in the connector group connector ini yang biasanya kita gunakan untuk ngebaca si bagian MCU tadi jadi um, uh, di situ kita akan bisa baca uh, si MCU ada juga si flashnya tergantung dari si ICO-nya sendiri biasanya itu terdapat beberapa ada MCU ada ada D flash ada V flash ada flash ada serial Efron jadi ada beberapa grup di situ baiknya sebelum kita reading uh, si Ecu uh, terlebih dahulu kita backup khawatir nanti ketika terjadi ada kesalahan um, atau loss data kita bisa um, write lagi dari yang kita backup tadi uh, mungkin saya rasa cukup untuk yang persiapan untuk membaca di video berikutnya kita akan uh, lihat bagaimana cara baca saya rasa cukup thank you for watching إلى اللقاء حتى نلتقي في آه، فيديو أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته